Vai, vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam tam tam Vai, mexe o bumbum tam tam Vem, desce o bumbum 夜里。